विरांशु हैप्पी एथेन बर्थडे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा सेलिब्रेशन तो बढ़ता है आखिर से रही अच्छा बाबा ले लियो पर पहले मंदिर चले आज नवरात्रि का पहला दिन है मंदिर पर हमारी क्लास है ना आज हाँ तो मंदिर से क्लास ले लेंगे ओके पर जल्दी अपनी पूजा पाठ ख़त्म करियो वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे अच्छा बाबा चल वरना यहीं लेट हो जाएंगे हाँ आज फिर से वही रात आई है फिर से वही पूर्णमासी की रात जो हर पच्चीस साल में सिर्फ एक बार आती है और आज से पच्चीस साल तक आज ही की रात हम दोनों ने मिलके उसे आखिर शिव जी को धन्यवाद करना तो बनता है ना इंसान वो भी यहाँ हाँ इंसान इंसान में क्या आने का वक्त हो गया है तुम जल्दी से यहाँ से जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले और उसे शक जय भोलेनाथ हाँ वो ना सॉरी <laughs> हाँ, हाँ। चल हाँ वो पंडित जी दरअसल मैं पूछना चाहता था कि क्या सच में चितारी नाग नागिन होते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो बस ऐसी वाह और विरांशु जल्दी इधर आओ और देख कितना सुंदर हम्म। मंदिर है यार तू इस मंदिर में क्यों नहीं जाता वो कोई ऐसी ऐसी शक्ति नहीं बल्कि जगदम्बा अम्बा महाकाली है जय माँ जय माँ काली विरांशु जल्दी चल हम लेट हो गए हाँ पंडित जी हम चलते हैं क्या हम लेट करा दिया और एक पे एक फ्री क्लास दिला दी हम्म। ओए हम्म। क्या सोच रहा है हम्म। चल छोड़ मैं तो बहुत थक गया हूँ मैं तो अब सोने जा रहा हूँ लेकिन तू सेलिब्रेशन देगा भले आज नहीं लेकिन तू देगा अच्छा पापा ले लियो हाँ अच्छा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मैंने तुझे जो कल चश्मा लाने बोला था वो तू लाया हाँ ये ले हाँ दे हम्म। अब अच्छा दिख रहा है हम्म। अच्छा ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ गुड नाइट शिव जी मुझे देखना है कि उस मंदिर में क्या है क्या करूँ सॉरी जय तुझे बिना बताए जा रहा हूँ लेकिन सुबह से पहले आ जाऊँगा हम्म, हम्म। मर गए हम मर गए क्या बोल रहा है सच बोल रहा हूँ मैं अभी शिव मंदिर गया था और मैंने वहाँ उसे देखा किसको अरे वही जिसे हमने पच्चीस साल पहले मार दिया था नहीं हमने उसे उस रात मारा था जब कोई भी पुनर्जन्म नहीं ले सकता ले लिया है उसने पुनर्जन्म मैंने उसके चेहरे पर वही तेज देखा जो पच्चीस साल पहले उसके चेहरे पर देखा था अगर ऐसा है भी तो थोड़ी ना उसके पास की शक्तियाँ मिल जाएगी उसे उसकी सारी शक्तियाँ दोबारा मिल जाएगी आज ही की रात मिलेगी असंभव ऐसा नहीं हो सकता उसे शक्तियाँ नहीं मिलेगी मिल सकती है कैसे क्योंकि अगर आज वो रात है जब कोई भी इच्छाधारी नागनगर नहीं बन सकता या उनकी मृत्यु हो या उनकी हत्या हो या उनसे उनकी शक्तियाँ छिल जाए तो कभी वो अपने इंसानी कभी भी छतरी नाग दोबारा नहीं बन सकते तो आज नवरात्र भी है और ठीक बारह बजकर बारह मिनट पर अशोका नक्षत्र भी लगेगा क्या क्या है ये अशोका नक्षत्र इस नक्षत्र में सारे ग्रह सितारे नक्षत्र जेड की शेप में आ जाएंगे और फिर एक रोशनी निकलेगी जो सीधा रहस्यमय से मई मंदिर जाएगी और फिर मंदिर प्रकाशित होतेगा और जब तक अशोका नक्षत्र रहेगा तब तक कोई भी बुराई कोई भी बुरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती इतना खतरनाक है कि नक्षत्र हाँ क्योंकि ये नक्षत्र सौ साल में सिर्फ एक बार आता है आ, आज पूर्णिमा तुमने अपनी छुट्टी बदली नहीं लेकिन मुझे जल्दी ही बदलनी होगी हम्म। काल चाहे कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन कालक्ष को कुछ नहीं कर सकता बदमाशी शुरू हो गई थी मुझे जल्दी ही अपनी की छुली बदलनी हे भोलेनाथ मुझे इस मंदिर के अंदर आने दो अंदर आने दो तो ओम नमः शिवाय मंदिर के रास्ते उधर से ये शुरू हो गया अशोका 嗯。 <laughs> मैं मैं इतनी ऊपर से गिरा मगर फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ हम्म, हम्म। बिच्छू वो भी इतना भरा मैं मैं, क्या करूँ ये जी मेरी रक्षा कीजिए वो

longer